Не могу так близко, с ним. не могу. добро пожаловать на мой канал, а, на мой влог. И сейчас мы едем покушать суши. У нас сегодня пасмурно, и так как суббота, мы решили всей семьей выйти и вместе пообедать. А, в общем, я поела, подобрела, и сейчас мы едем в супермаркет закупаться. У нас начался дождь, такое настроение сидеть дома, пить какао и смотреть «Один дома». пришли в Коско. <laughs> Чувствую себя как Евгения. Мы пришли в Коско закупаться бриллиантами. Смотрите на размеры. Вот это арахисовая паста. Смотрите на мою руку и на пасту. У меня руки большие, поэтому представляете, да, какого размера. Выбираем, что будем пить сегодня вечером. <laughs> Шучу. Или нет. Взяли такое печенье. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Я их обожаю. общем, мы закупили, сейчас загружаемся и поедем домой. Я буду делать уроки, либо монтировать это видео. Я решила еще с вами поболтать. Если честно, я очень хочу, чтобы лето быстрее уже началось, и я начала больше снимать видео, потому что мне это очень нравится. И еще я возвращаюсь в Бостон, я бы хотела вам показать своих друзей, поснимать различные челленджи с ними. И да. Доброе утро! Я уже выпила свой кофе. Сижу на корточках, у меня такая привычка. Волосы лохматые, потому что я еще не расчесалась. Сегодня у нас очень тепло, за окном очень красиво, я вам сейчас покажу. И сегодня будет большой день, у меня много планов. Буду выбирать классы на осень, также хочу взять летние курсы. Буду делать домашку, редактировать видео. Весь день буду дома, как всегда. Кстати, а, на видео я обычно куда-то выхожу, где-то гуляю, и это обычно происходит только на выходных. Поэтому вы не думайте, что у меня каждый день так проходит, потому что на самом деле я просто сижу дома и занимаюсь. Редактирую видео. могу так близко снимать? Или может? Использую коробку от печенья для подставки. Что не сделаешь ради видео. И в этом видео я буду отвечать на вопросы, которые мне никто не задавал потому что я никого не просила. Мне просто захотелось снять видео-ответы на вопросы. Поэтому я загуглила 100 интересных вопросов для видео на YouTube. Почему бы и нет? Еще я пыталась сделать кудри, они у меня не получились. И я расстроилась, но потом подумала, почему это должно портить мое настроение. Поэтому я снимаю это видео. Итак, первый вопрос. Это займет чуть-чуть времени, но ничего страшного. А, много времени занимает что-то. Кем ты хотела стать в детстве? В детстве я хотела стать дизайнером одежды, и я всегда мечтала назвать свою фирму Байбачи Именно поэтому мой канал называется Беги Май Байбаче. Знаете, такое звучание Гуччи, Армани, Байбачи, Версачи. Мне очень нравилось. Последнее кино, которое ты посмотрела? Uh, Law of Attraction. Я здесь переведу, я не знаю, как на русском, но очень интересный фильм. Алай, подойди сюда. Подай гулять. Я видео снимаю. Как вы пьете, когда у вас помада на губах? Я пью вот так. Что мою помаду даже не видно. Но ничего страшного. Всем привет, меня зовут Бегимай, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я задолбалась. Я хотела снять видео, ответы на вопрос, но потом подумала, никому и будет интерес. Потом я решила снять видео, как я поступила в США, но для этого мне нужно написать сценарий, отметить все пункты, что я буду говорить, потому что получается билиберда. Поэтому я решила снять видео о том, как я похудела на 10 килограмм, но опять же, мне нужно все проговаривать. В смысле, сценарий писать, а я его не написала. Сказать, о, такой цвет красивый.